Bizi müxtəlif şirkətlər məhsullarının halallığına rəy vermək üçün dəvət edirlər. Biz də yerində məhsulun hazırlanma prosesini izləyirik. Xəbər veririk ki, bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli kalbasa firmasını reklam etməsi ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirərkən deyib, tanınmış din xadimi kalbasa şirkətini ziyarət etməsinin reklam olmadığını söyləyib. Bu reklam deyil, mən ömrüm boyu reklamla məşğul olmamışam. Ondan sonra da belə fikrim yoxdur. Çünki bu fəaliyyət istiqamətimizə ziddir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində bu məsələ ilə bağlı komissiya var. Halallığı müəyyən etmək üçün din xadimləri yerlərdə müəssisələri ziyarət edirlər. Mən də həmin komissiyanın üzvüyəm. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Dünyanın bütün yerlərində din xadimləri bu məsələ ilə bağlı rəy verir. Təbii ki, məhsulun digər standartlara uyğun olub olmamasını digər qurumlar müəyyənləşdirir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə tanınmış din xadimləri Hacı Şahin Həsənli, Hacı Surxay Məmmədli, Hacı Eldayaq Hüseynov və Hacı Natiq İsayevin kolbasa məhsulları şirkətini ziyarət etməsi bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində əməliyyat keçirilib. Xəbər veririk ki, korrupsiya əməliyyatı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən keçirilib. Nəticədə universitetin baytarlıq təbiəti və zoomühəndislik fakültəsinin dekanı professor Nəsibov Famil Nəsiroğlu saxlanılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 1-ci dərəcəli Rəşadət ordeni ilə tərtib olunan Vasif Tağıyev Azərbaycanda bu ordeni alan 5-ci şəxsdir. Korona xəbər verir ki, 2017-ci ildə təsis edilmiş bu orden Azərbaycan müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi xidmətləri olanlara verilir. Daha əvvəl 1-ci dərəcəli Rəşadət ordeni ilə Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general polkovnik Elçin Quliyev, əlahətdə ümumqoşun ordusunun komandanı general-polkovnik Kərəm Mustafayev və Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi general-polkovnik Nəcməddin Sadıqov tərtib olunub.